Tamamdır. Başlayabiliriz. Onların base'i nerede? Bizim tam tersimizde. First point for the red team. Expired. The blue team is unstoppable. The blue team is unstoppable. ne hız ya? Çok hızlıyız. Biraz bekleyelim can basalım. Reloading. Killing spree for the blue team. Hmm. Ay aşağı düştük. Çok kötü öldük. Canımız da yoktu zaten. Adam nerede? Biraz hızlı ol. Yukarıdakilerine bakalım. MK. Süper MK. En uzakta oynayalım MK ile. AVM'ye geçtik. Göster kendini. Gösterle mi vuramadık. Win 94'ümüze geçtik. He, pompalı yaka mesafe oynanır pompalıyla. Watch out. Mark the location. Killing yani, adam AFK. Adam ışınlandı sanırım buraya. Yani değil. Bu sıranın ismi DPS falan olması lazım. Adam geldi. Normalde o sıra pompalı tek atmıyor muydu ya? Ben kullanırken tek atmıyor sanki. Tabancayla devam ediyoruz. Kaç 25 vurmuşuz. Cover me. Oho. Marked a location. Son, ya başkası mı vurdu? Ben vurdum sandım. Bu tabanca zor olacak şimdi. Bekleyememesi can basalım. Yani bu tabancada kaldık. Ama 61 vurmuşuz. İlerleme kaydedem kaydedemedik. Ha, sonunda be. Sonunda adamı vurduk. Üste geçelim. Arbelet nasıl yemedi o? Aşağısı vurdu bizi. Pompalıyla. Arbetimizin tadına bak. Yine arbelet ateş ettim ama ben arbelet normal arbelet tek atıyordu. Aa nedense bende arbelet tek atmıyor. Yine gitmedi. Değişik ya. 63 88 88 Tavamızı konuşturacağız şimdi. Adam yukarı bizim bölgesine doğru gidiyor. Gel gel. Nereye gidiyorsun zıp zıp? Aşağı atmış kendini. kim? Aa, buna vurmamışız. Haydi son son bir tava vuruşu. Son bir tava vuruşu vuramadık. Hadi. Aa vurduk sonunda. Tavamızı konuşturduk.